¿Qué parece? Es más grande, ¿eh? Vamos. A ver, Ronica. ¿Qué trae Ronica ahí? <laughs> Mirá, mirá, mirá. Un peje. ¿Un peje? ¿El otro? A ver, vayan con ahí uno cada uno. Mirá, mirá. Este es el cordobés arcoíris. <laughs> ¡Qué grande! Sí. Vamos. Bueno, vamos por más. Los mitos negros entre los juncos, mirá. ver valen. mira. No, valen, es chiquito. Ahí nomás, valen. No, está? No. <laughs> A ver, después valen. Valen. Mostramelo que acá se lo vamos a mandar al del pescador TV, mirá. Mirá, Gaby. Qué pescadito. Bien ahí, eh. Vamos a seguir por más. Vamos,